أبدا يا حبيبي يا حبيبي بنتكلم هنا Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tech Tapi cuy saya baru bangun cuy ya Kurang bisa tengok muka saya nih Saya baru bangun cuy ya Dan tiba-tiba mood saya untuk mereaksi eh, video itu Tiba-tiba muncul gitu ya Karena saya sudah mengatakan cuy Saya akan mereaksi video itu ya Video yang saya upload di Youtube Itu termasuk dari mood saya cuy Kalau saya nggak mood Saya nggak bakalan buat video gitu ya Saya nggak mau buat video dengan cara terpaksa gitu ya Karena eh, hasilnya pasti bakal jelek gitu cuy Makanya saya membuat buat video ini tuh benar-benar saya baru bangun cuy. Korang bisa lihat muka saya ini. Ini saya baru bangun cuy. Setelah saya bangun langsung saya buat video ini cuy. Oke, di sini saya akan mereaksi cuy ya, mereaksi uh, persembahan ya, persembahan dari uh, Boce ya. Boce di lawak Keder 2016 ya 2016 enggak tahu ini lawak Keder yang keberapa ini Gak ada penjelasan sih cuy 2016 ini cuy Okey sebelum kita lanjut ke videonya cuy uh, Begini cuy Saya eh, akhir-akhir uh, ini akan fokus ke TikTok gitu ya Korang bisa follow ya bantu follow juga cuy ya Bantu follow uh, TikTok saya Saya baru mulai gitu ya Baru mulai dan baru sikit aja yang mengikuti gitu cuy ya Nanti saya taruh linknya di bawah cuy ya Karena disitu nanti saya akan mereaksi video Banyak konten cuy Mulai dari mereaksi eh, yang lucu-lucu ke uh, Nyanyi ke Pokoknya banyak banyak di situ cuy ya jadi jangan lupa cuy ya jangan lupa korang follow bantu follow lah cuy ya bantu follow dan kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like di share ke sosial media yang kalian punya dan jangan lupa subscribe cuy ya oke langsung aja cuy ya cium kita tengok videonya oke videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy 3 2 1 boom tunggu dulu kok cara jalannya beda cuy <laughs> dengan tangan lagi kenapa yang selalu muncul pertama itu Fat dengan Aceh gitu ya bukan uh, Abam gitu ya mungkin memang Abang dispesialkan banget gitu ya <clears throat> Abam ya Kayaknya musiknya copyright ini sih. <clears throat> Tanya apa ni ya? Kenapa you dah tak mesra dengan I macam dulu? Tunggu dulu sih, kok suara dia ni kecil sangat gitu ya? Okay. Eh? Mana nak mesra? you are changed all the things you change. <laughs> oh, tunggu dulu cuy. Kayaknya di sini uh, Aceh jadi laki-laki cowok gitu ya. Dan apa jadi wanita gitu ya. Kalau kita lihat dari apa cara dia bergerak ini I bagi you everything yang you nak. Everything. <laughs> understand me? Don't talk too much. If you talk too much, I show you my teeth. Hey! Oh my god. ah! <laughs> my my bad. Salah cakap. Okay. I show you my perangai. Ah. <laughs> perangai. I gabung bahasa I Inggeris bahasa Inggeris Melayu sampai airport you ambil I you curang dengan I what's wrong with you bila bila ketikanya aku curang dengan kau oh bila ketika eh. patutlah selama ni bila my father minta hantaran 3000 je ha? 3000 sampai bertumbuk juga be you yeah. 3000 pun tak boleh bayar what's wrong 3000 only budak pantai dalam biasalah Eh, eh, eh, eh. Sekarang ni you buat apa masalah, ha? Eh. Aku hantar kau tiga hari je pergi, pergi, apa, Singapura. Pergi Singapura tiga hari je. Masa hantar baju kurung kedah, cakap kedah pun bersepah lagi. Ha? Balik-balik tiga hari dah jadi macam ni. Apa hal kau ni? Ha? Saripah Sarah bin? <laughs> Saripah Sarah. Siapa nama yang disebutkan ni? Kamu lah Saripah Sarah I reaction panggil lain nama lah, I. But it's okay, it's okay. It's okay. Aduh, fun. I sebut pasal hak I. Ha? Apa hak you? Apa yang you nakkan sangat? Kenapa sampai tak boleh nak tunaikan hantaran 3000 je, B? 3000 only, why? Hantaran ini kayak yeah. ini ya. Melamar Hantaran gitu ya. Kau tengok. thousand, muka nak tahu. Thousand ribu, bodoh. <laughs> So macam mana nak kahwin? Eh, hey, you jangan pandang I sebelah mata eh. You dulu merayu, mengesot nak ke I because I'm yes. a dancer. you better watch out with me. Kaki macam tak kira ayam Nak jadi dancer Tak payah lupakan eh, lah B, eh B Sudahlah B You, you apa masalah You turun je daripada airport uh. turun je Lepas tu you buat muka dengan ayam Apa hal Ayah sambut you dengan senyuman Look at my teeth. Nasib baik yang ni betul. Ye <laughs> ye. Ya, ya, ya. Ha? You tahu kenapa? tu turun pada airport, I ingat you lambai ke IV. You, I ingat you kenyek mata ke I. Tapi you kenyek mata kat siapa? You kenyek mata kat stewardess tu kan? You tengok pramugari tu kan? Why? Aduh, eh. I, Macam mana you boleh nampak? Sedangkan I pakai cermin mata hitam waktu itu. B, You kalau buang gigi buat I kenal gigi. Sarap gigi, gigi gitu ya. Kenapa you macam ini? I tak kenyek mata. I tak kenyek mata dekat siapa-siapa. I sambut you dengan senyuman. Okay. You tunjuk siapa? Siapa stewardess tu? Yang mana? Yang mana? Itu stewardess. That's... Yang suasana. Abang. Yang ah. Dia <laughs> Jadi wanita juga ke? Diam kalau ibu Karena sayangku Biar bercinta dan cinta Biar cinta biar mega Biar apa lagi diri tadi? Baju dia Dah lah, berhenti lah, berhenti lah nak berhenti. Hai Hai Siapa panggil I? Pari Eh, hey, dia ni dah macam tu You shut up You bagi girls and girls settle this thing. Okay, hey, okay. Babe. Mereka berdua di sini girls ya. <laughs> Perempuan besar wanita je. tadi. Sama-sama je. What? What the size? That size only. Jangan paksa I tunjuk my teeth. <laughs> hey! Apa masalah korang ni? <laughs> Mama. Um, um, uh. You listen to Kalau orang punya hak, jangan berani-berani nak ambil, okay? You kena mata kali kenapa? <laughs> Tak jantan lain tu, ha? Badan besar macam macam boleh jadi suda? Ha? Who are you? You. yeah, yeah, yeah, yeah. Hmm? You wanna fight me? <laughs> uh, hey, hey! Lah lah, elok-elok boleh kan? You punya laki pun gigi panjang sampai ke dagu Aina. Oh my god, no my face. Gigi sampai dagu gila. Okey, Rabi. So, sekarang I faham. I faham, I boleh terima. Apa, apa masalah ni? Apa masalah? Hey, hey, you two. Come here. Come here, man, man, you woman, Aduh, shut up your mouth. Hey. Sorry, Jessica, saya gue nggak tahan banget saya. Saya nggak tahu kenapa ya melihat lawakan yang berbau eh seorang pelawak cowok jadi perempuan itu saya nggak tahu nggak bisa tahan gitu ya. Saya ngakak banget, apalagi ini pertama kali saya melihat abang menjadi karakter wanita Jadi gitu. dah macam terumbu kalang aku tengok lah. <laughs> terumbu You two don't disturb me. If you disturb me, I slap you down from my hill. Shut up, you boy. Aduh, astagfirullah Lori ni sekejap Alfa dia banget dia Lori ni touch Sebaliknya dengan I I memang menyesal lah I menyesal terima you I menyesal terima you I menyesal I tinggalkan ex-boyfriend I I menyesal sangat Eh, siapa lagi ex-boyfriend you selain I? Kalau I dengan dia, I bahagia sekarang. I dengan Hans Isaac sebenarnya. Tengok, orang kat bus stop, dekat airport pun bersorak. So, you are nothing lah to me, okay? So, it's okay. I don't want to anything about you anymore. I don't care what I'm talking about. boleh lah! Bila dapat datuk boleh lah, kau! Alamak kan Tinggal lah aku kat sini Ceritanya pisang gitu Ada orang ni aduh aku punya masalah aku tak nak settle ha Berapa daripada hidup aku ha Ah mana kau pergi? Mana kau pergi? Kata tu airport tunggu dekat depan landasan Aku tunggu depan landasan hampir-hampir kena langgar tau apa kami? Oh, di sini mana? jadi di mana aku ada masalah dengan jadi cowok lagi tadi, ceritanya. Ada ya. gemuk mana entah aku pun tak tahu. Eh, hey, jangan main aku lempang kau. aku lempang. Ah. belum pernah lagi mak aku panggil aku gemuk tahu. Kau kalau bertergabung gigi kau ke bawah aku pijak bukan kau. aku lempang hey, kau. Jangan main keturunan eh. Ya, hey. sabar. Kau sabar, aku cakap. Sabar kat mana? Sabar sini. Minum siap ke sini? Minum siap ke sini? Lempang pantai. Ah, sini yang sabar nanti. Okey, sini. Hei, eh, eh, hei. Sabar. Yang bermasalah aku. Aku ni ceritakan pasal awet aku tadi tu. Yelah, Kenapa masalah masalah kau? Abang nak tanya dah kau nak bijak oh, ni dia aku pakai tadi. nak tanya. Tadi kau panggil aku apa? aku bukan cakap pasal aku ada masalah tadi. Ah. Stewardess gemuk tu datang. Aku kalang ada yang Stewardess tu gemuk bukan kau. kau faham? Ay, aku apa Padahal dia juga. Aku kurus kau. Dia tak faham. Ah. Serba salah. kejap. aku baru kawan dia 2 bulan kau, kau 2 tahun. Kau kejap lagi jadi 2 hari je aku kawan dengan kau. Hei! Apa? Yang dia cakap kau gemuk aku kena bau. Kenapa semua pergi depan? Sudah, dia cakap pasal sudes. Apa kena mengenai dengan kau? Tak ada lah, dia cerita pasal gemuk. Aku cerita pasal gemuk. Dah. Faham ke tidak? Okey, okey, okey. Gemuk okay, okay. Aku rasa, aku rasa baik kau pergi. Kenapa <laughs> panjang banget gara-gara gemuk ni? Apa yang jadi? Ha. Dah, ingat lah. Nasib baik kau suruh dia keluar. Bukan pasal apa lagi? <laughs> Ha. Aku dah lah panas Ha, awek aku buat hal ha, Gerah lah. banget dia eh. Malam-malam ni ada hal lah. Apa? Apa masalah juga? Masalah lah Minta hantaran tinggi sangat Dah aku hantarkan kaki ke muka Bagi ngadu dengan mak dia Mak dia hantar santau ti Gemuk <laughs> Bukan sebelum mak dia hantar memang dah gemuk Kita air Kita air gemuk sikit Dah dah kau kau jangan sabar. Kau ni, aku nak cakap dengan kau, kau ni pandang banget tau. Kau tak boleh kalau cakap dengan perempuan macam aku lah eh. Aku kan kata aku elok, aku bagus. Aku hmm. ni baru kahwin. Aceh baru kahwin. Elok tak ada masalah. Kau orang suruh kahwin tak ada. Milih sangat. Eh, bukan aku yang memilih. Perempuan tu yang memilih. Asik. Kau kena cakap elok, -elok dengan dia. Jangan marah, jangan tengking. Masalah perempuan ni tak faham bahasa. Faham tak faham bahasa. Tak faham bahasa. Kau cakap dengan dia sendiri, kejap lagi dia sampai. Huh. Aku ni tak mengerti kan tak faham bahasa dia atau kalau cakap elok-elok dia engkau tu kena sabar eh situ lagi tu sabar ha. <laughs> salah sentuh lagi aku tak suka tu aku tunggulah dia sampai setakat dia ambil ambil ambil Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ni Ni lah. Oh, ya, betul salah. Amame. Amame. Ya Halim, ya kita berikan ke Ini jadi wanita Arab kan tu gimana sih? Ini bahasa Arab tu <laughs> cengayanya cuy. Ya pernah balik ya, ya suruh kan cinta korma. Ya, ya kamu kan susut tayu. Assalamualaikum. Assalamualaikum kau percaya tak? Astagfirullahaladzim ha? Sekarang kau percaya tak yang dia ni tak gambar tu? Ya ha? Tunggu, ha? tunggu, tunggu Ini Terudung pakai Tudung ke? Uh, kau tengok orang pakai tudung Dia pakai baju Baru buat cakap cik kau sabar, sabar. Eh, ya, ya, aku tak boleh. Ya, ya, sopi, sopi. Relax, relax. Tak boleh. Ya. Relax, relax, relax. Hey, bang, bang, sabar, sabar, bang. Jangan marah, jangan marah. Kita kita cerita kejap, kejap. Mana nak elok cerita macam ni? Nama, nama, nama. Nama dia. Ha. Nama dia Tamali Maah. Eh, tak tak tak ternyata baju je eh. kau jangan main-main dengan dia dia muka orang pandai tau ya aku nak ambil dia dia ya you you have to you have to understand uh, each other tak ada dia fahamnya bahasa tu bahasa dia je dia faham hala tu dia eh. tak no gadis libanon mak buntun ya mak buntun nak salikun mak Alan. Aku tak tahan dengan dia. Aku tak kaya elok-elok dia Aku tak kaya elok-elok dia menyanyi. Tak mali ma'ak lah. Anak-anak kulun. Anak-anak kulun. Kepan dengan kami. Kau, kau pun takkan tak ada deria telinga tak ada dia rasa. Ha? <laughs> Kau boleh terjebak dengan dia apa masalah? Gila, aku gila, gila. Aku kenal kau jatuh <laughs> terbang. Oh. Eh. eh, tadi apa sahabat budak-budak Arab tu nangis? <laughs> Dia tu semua nak nak nak. Why why? Dia tanya dia usang dia tu senang Apa lu? Dia dia cakap tu je. Ah dia cakap siapa tu? Dah. Eh, aku. Aku je. Oh. Tamalim ah. sama <laughs> Tak, tak, tak Nampak sama tapi bukan dia Dah, dah, sekarang ni Aku rasa kita boleh kot Balik rumah sewa Dah, dah, dah, pasal perempuan ni Tolak tepi, sebab tak aku cakap Kau jangan nak gundah gundah pula Eh, kalau perempuan tak ada tolak tepi, aku terajang je Dah, dah, dah. Ah, Aku marah ni tau Sabar, sabar, sabar, sabar Kau sabar, Mana sabar. boleh sabar? Mana itu? <laughs> Dah, tu kena sabar Tu kena sabar Tu kena sabar tu, ha? Eh? Wih. Wih, bentang-bentang dapat lagi satu ribu kereta baru. Anjir, ya. anjir. Woo! Kau ah. tengok kereta baru aku. Kereta baru, kereta baru juga. Duit bila nak bagi-bagi? Apa benda kau ni? Akaun kau seorang je masuk lima ratus ribu. Eh, lima ratus ribu tu kan? Apa masuk akaun dia? Ya ke? Nanti bagi-bagi pandailah. Bagi-bagi lima ratus ribu, bagi tiga. Oh, gila keluar ni? Ni? Uh. Oh. Baru semalam. Uhuh. Fuh. Ini kalau imajinasi tak tinggi ni Habis bodoh kan ni <laughs> Ya ya ya Tergantung imajinasi. ya. <laughs> <laughs> Kau ingat saja Man, Mana lah aku tahu Ini kereta Kenapa Ah, Mengembang eh bodi depan ha. Ah. Belakang main gedah Hanya bekok dah Harus imajinasi Jom Jom Cakap Wow. Alam. Alam. Alam dia ni. samping jadi banyak ya. Wah, mentah-mentah tak nampak banyak ada di ya. Kau buka daripada bawah lah. Ha, tekan atas sini. Ha. Ah, eh. sangat. Lah, sangatlah kau tolong buka. <laughs> Ah, eh? Elok ni seat kenapa jauh sangat? <laughs> seat aku dia tolak gitu je. Kuat, kuat kata kau kuat. Ya, kuat, kuat. Ah. Hey. Belum ah. jalan. Jangan. Oh ya, dia duduk oh, ya. Ah. Jangan jangan letak letak elok-elok. Oh, kau orang ni sangat. Oh, ternyata ya. Yeah. Jangan mentai lah elok jangan. Kereta belakang dia lembut. Jadi bila kau duduk itu nak tanya kereta berapa ribu beli? Ni. Tamo cash. Tak kau kusi kedai. <laughs> Eh, kau jangan membuka kan rahsia ni. Ha, baik baik tengok apa bawanya. Tutuplah pintu dulu. <laughs> Kau pintunya ternyata ya. Okey. Ini aku boleh buat eksersis semua. Swiss aku dah buat semua cantik. Esok aku dah sumpah paling garang. Yeah. Uh, acai bagi aku baik. You ya know? Baik, tengok. Garang kita. Ni on dulu. Kayak pesawat. Wey! Wey! Eh, kau ingat kereta kau helikopter? Aku ni lembut kereta belum bodoh. Oh, yeah. Ni gemuk je tau belum bodoh. Eh. eh, kau ingat kereta kau helikopter? Aku ni gemuk je tau belum bodoh. <laughs> belum gemuk je tapi enggak bodoh gitu. Ya. Aku cakap tak apa kau jangan cakap kat cermin kau. Dah dah dah. Pasal gemuk tolak tepi. Relax lah. Ah, ya. kan? Yeah. Lah Ezos aku buat nampak dua yeah. Ya. macam bunyi garang baik. Ah, start betul lah. <coughs> Eh, eh, garang garangnya garang garangnya garang garangnya garangnya garang garangnya apa sama tikas hai kesian orang dulu belakang Ezos kat belakang pekak telinga untuk garang garang Takkan bunyi sampai macam Kau ni Come on lah Dia ada dua sound Oh eh. ya ke Satu yang garang Satu yang jenis senyap Okey Dua sound ya tak, tak bunyi, tak bunyi. Mana bunyi? Memang aku rasa tu senyap. <laughs> Ni yang senyapnya. Hei, betul-betul lah. Ah, bukan yang standard. Bukan yang standard. Alah. Kami main. Lah. Senyap? Dah, dah. Pakai telinga, telinga. Tak bunyi. Alright, telinga. Oi, tali pinggang memang suara. Eh. <laughs> apa lagi? Ah. Dua kain si. Hai. Eh. Dua bom. <laughs> Ya, ya, ya, ya. Main imajinasi. Ah. kau pun agak-agak tak gagi empat gigi satu. Aku break aku tak berapa makan atau aku kena turun gigi. Cik, kursi dah roboh apa cik? Bahaya tau tak? Kau bawa tiga kau bawa tiga nyawa tau ni. Kau kena faham tu. Mana tiga empat? <laughs> tiga nyawa. Kenapa pula? Aku dua nyawa ni. Okey, kau bawa enam nyawa tau. Kau kena... Mana dah tahu lagi dua? Alah, alah, rumah kau empat. Enam nyawa kau bawa. Nak belok bagi signal. Inilah orang Malaysia. Susah. Jangan lah. Ha, bila, bila sampai. Ha, Cakap tak terima. Cina lah belok sana, Cina belok sini susah. Dahlah kau, aku semua. Semua aku, bila membantu semua aku sangat sangat. Apa tu? Gila gila. Aku dah lupa mana segini warna wiper dah. Tu sebab yang sama kereta tu, kereta tu dia belaki. Cina ah. lain. Sudahlah, oi. Sekali dah. Membersih kaca ke? Eh. Ah. Ah. ah kan elok macam tu elok lembut dia Sipa Aku sampai berhenti tepi ni. Kenapa? Masalahnya sebenarnya kenapa sampai ke belakang goyang? pun bagi bagilah tahu kalau aku tercampak keluar siapa nak menyelamatkan. <laughs> Ya ya ya. Aku dah lah risau kereta invisible kau ni tinggal pun tak. So kau kena jaga space kau. Jangan terlebih oh, jangan. Ya ya ya. Ada seleko. Gila gila gila. Album ni. Ya. Ah. Jangan bawa laju-laju. <laughs> Tak ada tak ada pun. Tak tak ni betul. Nama ni kan. Kalau drift, ekor belakang dia jauh pergi tau. Ha. ah. Apa belakang? Tak ada <laughs> apa. sama nyanyi. Isi sama jadi balap-balap begitu tuh. Penat aku ngalih busuk. Sudah, eh, ah, singa, lah. Tak layak lah. Kalau jalan dah ni. Kita reverse, apa tengok jadi. Ah, okay. Lihat kursi tu cuy, kecil banget ya. Pas abang duduk ni. dia mundur. tip, tip, mati. Sudah, sudah. Eh, bawa. Ah, banyak lagi. Sudah. Sudah. Ah, pasir. Oh. Eh, kau nampak tak? Apa dia? Dia seolah-olah melintasi di tangan ini. Hebat kita kau, Cik. Hebat kita aku, eh. Ha, ah, tapi Alhamdulillah, kita pun dah sampai dah. Alhamdulillah. Dah sampai. Kau okey? Eh? Nampak macam okey ke? Ah, okay. Penat dia. Aku, aku layan Penat lah, imajinasi ni. Aku parah tau. Hmm? Sabarlah. Bukan aku kau tengok kau kecil. <laughs> sabar, sabar. Sabar. Bukan kau seorang dibodohkan. Gampang ni. Dah, aku. Hala tujuh? Ha? Mana ni hala tujuh ni? Hala tujuh apa? Kau dah berhenti kat mana ni? petrol pump sebelah tu tak nampak tu ke? Ah. Ha. Nak tu minyak? Ketika <coughs> minyak. Kenek ke mana tak Oh, isi bensin. Dekat betul, cuba minyak kau dengan aku. Ya? minyak, ya. Hei! Kau buat apa kencing bilik air yang kata? <laughs> Kau tak nampak kau beli air mineral ni? Oh, okey. Oi, banyak okay. betul kau bodohkan orang ya. Nak tumpah minyak apa masalah kau? Yelah, yelah. Main imajinasi lah. ni. Okay, salam orang tu. Okay, salam lah. Dah, lah tu je. Tak boleh salam. Lawang imajinasi. Mr. Bean ni ni. Tadi tak buka ya. Masih isi. tu bang eh. Sudah. Ayuh, eh, kita balik. Kita balik ni. Ayo kita balik rumah. Rumah depan tu je. Ah. Tak. Mang, mang, mang. Tak. Ah, ah, parkir. Mati kan eh, ini. Grab. Ini yang kaya motor. Ah, dah sampai rumah Alhamdulillah. Wah, banyak betul ni. Dah hadam pintu kereta aku. Eh, Hei, kau tahu tak? Hei, hei, tak, tak, kami tali pinggang, kau tahu tak? Kau tahu tak, 25 minit aku bersama dengan kau orang rasa banyak sangat menipu ni tau. Mana tak? Kita tengok mak, air apa dia? Tah. Ah. Kita pun nak tulang. Kat luar rumah letak cik air. Oh, ha, ayak siapa? Ha. Ha. Ha. Ha. ha. ha. Ustaz aku tak tahu, aku tak tahu. Ustaz apa apa bila ayak apa sampai subuh buah ayak pintu siapa yang Dah, dah, kau jangan marah. Sabar, sabar. sabar. Aku tahu peti ayak kau, sabar. Peti ayak aku ni. Sabar. Peti ayak yang rosak dia akan rosak. Mari es ya. Kan ganti dengan yang baru. Kita letak je. <laughs> Mana bagi, dekat Pagi sejuk, malam kita kena ya? Okey eh? Ha. Mana ada dekat air baru? Mana? Kau tunggu sekejap lagi dia sampai Kita orang gelap dulu Sekejap je Baik-baik lah Dia jadi peti Sama. ais Sama Oi Haa ah, ni aku marah ni skateboard Atat-tat-tat-tat-tat <laughs> selesai ke? Oke cuy itulah tadi persembahan Boce di Lawa Keder 2016 cuy Tapi saya nggak tahu ini Lawa Keder yang keberapa cuy Satu ke dua ke tiga ke Memang di Lawa Keder ini nggak ada sepatu gitu ya Nggak ada persembahan sepatu ya Yang uh, booming di sini di Youtube itu uh, eh, Boce dengan uh, apa namanya nih uh, eh, Josan gitu yang ada cuy dengan stand up komedi cuy ya tapi saya nggak terlalu tertarik dengan stand up komedi yang uh, banyak bahasa Inggrisnya cuy kalau bahasa Melayu mungkin saya bisa agak paham gitu ya kalau bahasa Inggris saya kayak uh, tak paham gitu ya ya mungkin begitulah cuy ya saya ini nggak paham sangat dengan bahasa Inggris jadi tolong dipahami lah cuy ya bukannya saya tak mau mereaksi <clears throat> permintaan kurang tapi saya tak terlalu paham bahasa Inggris cuy kalau uh, masih bahasa Melayu mungkin saya bisa belajar bahasa Melayu gitu ya tapi kalau bahasa Inggris waduh memang dari sekolah dasar itu saya sudah malas banget dengan bahasa Inggris cuy tapi ya menyesal lah sekarang cuy sudah menyesal saya cuy ingin bahasa Inggris tapi udah nggak eh, nggak bisa bisa sikit aja cuman bisa menyapa eh, membalas sikit saja dan itu aja kali cuy ya dan kalau kurang ada eh, apa namanya requestan lagi kurang bisa komentar di bawah atau Uh, kirimkan link saya uh, kirimkan saya link di Instagram saya cuy kalau memang suka dengan video ini silahkan di like di share ke sosial media yang kalian punya saatnya saya pamit tidur diri kita akan ketemu di video selanjutnya saya NDT Thank you next. Thank you next dan thank you next. Bye.